А ну, стоять оружие на землю! Стой или убью его! Группа, внимание, заложник мертв. А, а, а. Это был всего лишь сон.